dil bilgisi. Bu, şu, o, kim, ne. Bu masa yakın. Şu masa uzak. O masa çok uzak. Bu ne? Bu dolap. Bu kim? Bu öğretmen. 3. Örneklerdeki gibi cümleler oluşturalım. Bu ne? Bu ev. Bu kim? Bu Leyla. Bu ne? Bu çiçek. Bu kim? Bu futbolcu. O ne? O ağaç. Bu kim? Bu doktor. Bu ne? Bu sandalye. 4 aşağıdaki kelimeleri uygun boşluklara yerleştirelim. Polis kuş postacı çanta şarkıcı pencere köpek kapı kedi ev, öğretmen, avukat, telefon, bilgisayar, defter, otobüs, garson, çay, mühendis, hemşire, kim, ne? çoğul eki. A, I, O, U, lar. E, I, Ö, Ü, ler. Bunlar köpek. Yakın. Şunlar köpek. Uzak. Onlar köpek. Çok uzak. Tekil. Kitap. Çoğul. Kitaplar. Kız. Kızlar. Kutu. Kutular. Televizyon. Televizyonlar. Pencere pencereler, kedi, kediler, köy, köyler, üzüm, üzümler. Bunlar ne? Bunlar bardak, bardaklar. Bunlar kim? Bunlar öğrenci, öğrenciler.